as bad, like a boom, boom, boom, boom, boom.这个一起蹦吗？I see as a blizzard. Gucci, that's my alien. 行行行行行行。有有，还有点可以。好。好。好了，算了算了算了，算了，不好意思，赶紧收回来。哦。Hello，小姐姐，你好。什么？哎，你知道这附近有修手机的地方吗？手机的。对。那边就有。那边吗？对我手机可能。 有点问题吗？再往前走，那边也有一家。啊，就往那边走，然后左像也有一家。你可以帮我看一下吗？啊，什么？就是我手机不知道怎么回事嘛，就没有你微信。对，可以加一下吗？就是加过交个朋友嘛。对，我觉得你很酷。你是南京人吗？ 嗯，你扫我吧。有空我们可以一起出来玩。嗯，好，那我就不打扰你了，微信聊好吧，拜拜。哎，等一下，等一下，等一下。那啥，就是我是学生会主席嘛，然后就是随机抽查一下你们军训的情况嘛。就是谁？ 别，乐，这是，我我是学生会主席嘛。别，乐，真的吗？还是什么？稍息，稍息，稍息。稍息。不是。你说对了，我就不相信。不是，你先你先你先听我的，你先听我的。你为什么要先？你知道吧？你玩吗？带手机了吗？你们带手机了吗？不有。不是，拿出来，手机拿出来。加个微信。你好。请问你要脸吗？ 你你你要不要脸？你要吗？那不差不多。你不要脸？你要不要脸？当然要啊！你不要吗？ <laughs> 借你一个。啊，不要，不要。你说你自己说要。我不要面具。不是，这不是脸吗？找找别人吧。 <laughs> 不好意思啊。 我确实在拍，不好意思，不好意思。Hello，Excuse me，呃，I want to give you something。Yeah。Okay，so uh，哎，是是你吗？谁？不是，你你不是玩抖音那个吗？不是，我关注你了。 <laughs> 抖音记录美好生活。你好，小姐姐，能问你点问题吗？小姐姐，你说，一到十这几个数字当中，我最喜欢哪个数字吗？知道。你猜一下，猜一下。七。不是，是五。你把手伸出来，因为我喜欢这样啊。确认过眼神，我我遇上对的人， 挥剑转身，而鲜血如。我没骗你啊，我真在公司。啊。喂，喂，你喂，我你你听我同事说，我真在公司。 哎，你好。对对对，我是他另外一个同事，他现在是我那个同事在接，他确实是现在在公司。好，行可以。你在做一个街头的栏目，然后可以采访你吗？请问小姐姐来自哪里？徐州的。我们是做一个外国人的节目，你待会儿你就说你来自哈萨克斯坦，可以吗？ 呃，小姐来自哪里？哈萨克斯坦。可以学一个我们中国的绕口令吗？好，就是钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到。是一个外国人，你不能说话那么流利，你要你要稍微就是，磕巴一点。钓鱼要到岛上钓，不到钓岛上。我们这个中国的天气和哈萨克斯坦有什么不一样吗？不知道。 你就瞎瞎说。太热。你知道最好的降暑的方式是什么吗？拥抱。为什么？因为心静自然凉。嘛。我可以和外国友人拥抱一下吗？好。小姐姐，我可以问你一个问题吗？啊？你知道这附近有整形医院吗？整形医院。对。我不知道。就是我想整个容嘛。你知道这附近有整形医院吗？我不知道。你知道我想整什么吗？ 就我想整颗心给你嘛。我要你宠着我，护着我，用一生的执着，我会陪着你，爱着你，不怕时间蹉跎。你知道我的心在哪边吗？ <laughs> 在这边，这是左边吗？不，啊不，在右边。 <laughs> 对，你知道为什么在右边吗？因为你在我右边。就是你，请靠近我怀里，别 找我了，我都跟你分手了，你干嘛来找我呀？有病啊！我都有女朋友了，跟你说我有女朋友听不懂是吧？对，我有女朋友了，别来找我了，别来找，我让我女朋友给你接电话。不是我女朋友给你接电话。 我马上就能接电话，我不知道说什么了。 <laughs> 可以采访你们一下吗？呃，请问你们来自于哪里？江苏太州。呃，我们这期节目做的是关于上海的，待会儿我问你们，你们就说来自上海。请问来自于哪里？上海。请问你们多大？ 周四还没满，十八啊，那我们这期节目呢，去做一个群体在三十岁左右这一节目嘛，待会儿你们你们就说你们三十多，可以吗？ <laughs> 你们多大？ <laughs> 请问你们多大？ 这个年纪肯定有男朋友，所以就说你们有男朋友，请问有男朋友吗？结婚了？Oh no！结婚了。喂，妈，我不想去相亲，我知道你想让我找女朋友，我这……哎，你别给我安排相亲行不行？哎呦，我有女朋友，对对，我找到女朋友了，我我有女朋友，不相信呢？我让我女朋友给你接电话。 你是我女朋友。喂，阿姨。我阿姨。你是我女朋友。嗯？为什么？喂，阿姨啊。我们那边拍个视频，那边拍个视频。喂？你要来打我呀？你有病呀？ 啊，对，是我现在就在咖啡厅门口，我就坐在桌子上那个玩手机。来打我我就穿一个彪马的一个黑色的上衣，一个短裤，然后一个就是还有一个运动鞋。你来打我来，带十个人我怕你。来吧，啊，再玩手机人，来打我吧，打。 <laughs> 在这吗？ 咱俩不是在这决斗吗？打架了？打过架。那咱俩不是约好在这打架的吗？是啊。就是你穿一身黑色衣服、黑色短裤、白鞋吗？不是，你不是说戴个眼镜刚才要来打我的吗？对是的。开始决斗吧，不是在这约架的吗？开始决斗吧。不是，你说你说是用什么拳法？不是，你不是要跟我约架吗？不是决斗吧？Yes yes 对。 <laughs> Yes. We we we Taja. We Taja. Ờ, ờ, oh no. You you Taja mà. You Taja mà. We we fight we we Yueja, you know. Uh, từ Kim Udon. We fight here. Practice kung fu. Kung fu. You practice. We. You know, don't, don't you? No, no, man. 再见。你 <laughs> 好，小姐姐，就是我可以问你一个问题吗？可以啊。你知道你是谁吗？不是我呀，我是我自己呀。不，你不是你自己，你是美丽可爱、善良大方的女孩。那你知道我是谁吗？你是美丽可爱、善良大方的女孩。 我是美丽可爱、善良大方。我们走吧，我们走吧。哎呦，我操，上头了！讲一个故事，一个屠宰场里面，然后有五头猪，突然消失了一头，就剩四头了。你知道那头猪哪去了吗？那又是你啊！Oh no！ <laughs> <laughs> <laughs> 不是啊，那头猪你知道去哪了吗？那头猪在听我讲故事。哈是 <laughs> 洪涝灾害嘛，死了那一头，然后只剩下四头了。你救四头猪吗？救。你救四头猪啊？哈哈哈哈你救四头猪。啊？假如你邻居如果和你来争这四头猪，你争吗？争。 你还争四头猪啊？你还争四头猪？ <laughs> 你好，小姐姐。呃，我们是街头言语的，然后我就想问你一个问题，你觉得你的优点是什么？优点就是比较乐观吧。刚才我发现了你有一个特别好的优点，嗯。但是你得夸我一下，我才能告诉你。夸你一下，今天发型不错，皮肤挺好的，眉毛画的挺好。今天眉毛画的挺好。今天眉毛画的。长得帅。啊，你说了这么多，那我那我现在告诉你，你的优点是什么？嗯。 我发现你这个人特别诚实，不会编，不会编，就说实话。你觉得我们现在算好朋友了吗？算了吧。因为我来之前我看电视了嘛，电视上那个就是专家说我是人类最好的朋友，啊，我就来证实一下。你好，小姐姐，我们现在在做一个街头调查，可以就是耽误你一下吗？啊， <laughs> 可以。 就如果符合我们的要求的话，我们就会送出一套房子那种感觉，啊，请问小姐姐你有男朋友吗？没有啊，那就送给你一套房子。 <laughs> 你你知道这房子在哪儿吗？就是我的新房嘛，就是我的新房嘛。 吗？嗯，你说。你喜欢喝水吗？我挺喜欢喝水的呀，因为我觉得喝水挺健康的。那你已经喜欢上百分之七十的我了。 <laughs> 有谣言说我喜欢你，我澄清一下。

<laughs> 开个玩笑，那边就是觉得你挺漂亮的嘛，想过来就是加你个微信，可以吗？啊，不用了，我觉得。 <laughs> 那等我们下次见面的时候，好，哎，我们又见面了，哎，我们又见面了。你说爱我就跟我走，风雨也跟我走。 <laughs> 可以加微信吗？我们交个朋友。